嘘は何本当は何私知らない全部わかんないこの世界に本当本当にぶつかし黒か白か大メイクさ嘘は何わかんない、本当は何知らない、私知らない全部わかんない、No black, no white 全部グレーだけだ君の言葉全部わかんない、本当か嘘か私知らない、難しいのこ 忘れた燃えてのこと全部間違った You say yes, what? It means no No means no 頭が痛い No means yes 頭が痛い Please say it black and white I'm a hey guy 君の言葉本当か嘘か知らない知ってるのことは私の心が痛いこれはアニメではないハッピー sentences I don't even know yet A little honesty will help me feel 嘘は何わかんない、yeah、本当は何知らない、yeah、私知らない全部わかんない、yeah、No black, no white 全部グレーだけだ君の言葉全部わかんない、yeah、本当か嘘か私知らない、yeah、難しいのこと全部忘れた覚えてのこと全部間違った